Это на целый день. Поэтому в 4 начали. У нас сегодня насыщенная повестка, да. Видите, сколько документов. Здравствуйте. Так, коллеги, э, начинаем заседание. Вашему вниманию представлена повестка. А, есть ли у кого-то дополнение к повестке дня? Я мог бы дополнить. 8 марта, я, если я могу. Там Это есть разные, страна разная, поэтому сейчас мы ну, с вами а, сидим. А, да, да вопросы текущей дополню. деятельности мы э, рассмотрим в разном. Да. Э, значит, если есть какие-то проекты решения, то мы можем этот вопрос внести в повестку отдельно. вопросом. Если нет, то мы в разном все рассмотрим. Э, единственное у меня уточнение, что э, по первому вопросу у нас будет вопрос э, первый и второй. 1.1, 1.2 об образовании и о ликвидации, потому что поступило обращение от судовладельца о том, что э, два судна вышли с ремонта, соответственно, просят организовать избирательные участки. Коллеги, если э, дополнения к повестке дня нет, то прошу голосовать единогласно. Первый вопрос о образовании избирательных участков на судах. Сегодня э, городская комиссия а, согласовала нам образование а, дополнительных судовых избирательных участков. Как вы помните, на прошлом заседании 7 марта мы направляли обращение по согласованию образования таких избирательных участков. А, к нам поступили обращения от нескольких судовладельцев. Таким образом, мы создаем с вами дополнительно 24 избирательных участка, судовых избирательных участков. А, список избирательных участков а, значит, включает в себя 115 судов. А, соответственно, ставлю на голосование вопрос об образовании избирательных участков Э, на основании решения Санкт-Петербургской избирательной комиссии от 13 марта номер 36 дефис 4 э, и в соответствии с обращениями судовладельцев. Э, кто за, прошу голосовать. Спасибо, единогласно. Второй вопрос в рамках первого вопроса. Решение о ликвидации избирательных участков. Поступило обращение от Северо-Западного пароходства о том, что необходимо ликвидировать два э, судовых избирательных участка номер 665 и 692 в связи с тем, что э, данные суда стали на ремонт, соответственно, у избирателей, у членов экипажа будет возможность проголосовать на суше. Поэтому мы исключаем э, таким образом два участка. Ставлю на голосование проект решения о ликвидации. Кто за, прошу голосовать. Единогласно. Второй вопрос о формировании составов участковых избирательных комиссий на судах. Значит, в связи с тем, что э, мы с вами сформировали перечень избирательных участков, образованных на судах, э, к нам поступили приказы капитанов. Э, вот, кто желает, можно будет ознакомиться со всех э, судовых участков, о количестве членов э, судовой участковой избирательной комиссии, Э, мы с, мы с вами э, согласовываем составы в количестве э, трех человек. То есть на каждом судовом участке у нас будет три человека. Председатель, зам и секретарь. Соответственно, данные комиссии формируются приказом Катана, а, а мы с вами принимаем решение о согласовании численного состава и, соответственно, а, да, утверждаем состав на э, каждом судовом участке. Ставлю на голосование проект решения по второму вопросу. Кто за, прошу голосовать. Единогласно. Спасибо, коллеги. Переходим к третьему вопросу о назначении председателей участковых избирательных комиссий на судах, которые будут находиться в день голосования в плавании. Аналогично, коллеги, э, судовые участки э, предложили нам кандидатуры на должность председателей судовых участков, э, мы, мы должны э, согласовать назначение председателей, чтобы э, комиссии смогли досрочно провести голосование на судах. Ставим на голосование проект решения о назначении председателя судовых избирательных комиссий. Кто за, чтобы голосовать. Единогласно. Спасибо, коллеги. Переходим к следующему, вопросу о распределении обязанностей членов Центральной избирательной комиссии. Так, вопрос номер 4. Э, коллеги, собственно, распределение обязанностей у нас традиционно. Я просто напомню, э, кто чем у нас будет заниматься э, в день выборов. Итак, в соответствии с проектом решения на приеме итогового протокола участковых комиссий Э, будут э, следующие члены территориальной комиссии Антонова, Ганюшина, Нефедова, Попова, Кравченко, руководитель группы Попова. Это первый пункт решения. Второй пункт решения. Э, на приеме выборной документации в помещении архива администрации будет Чучуля. Это хранилище, где будет храниться избирательная документация. Третий пункт решения внесение данных в увеличенную форму с э, сводной таблицы, а также традиционный член комиссии э, Гузенков. Э, а, четвертый пункт решения на вводе проколов в группах контроля. А мы уже приняли решение о группах контроля, о включении в состав контроля Хилова, э, Любарова, Шепелева, Пономарева и Ершова. Руководитель группы Шепелев Юрий Анатольевич. А, ответственный за проверку незаконной агитации Гузенков. Э, коллеги, вот предлагается принять такой проект решения. Э, Есть ли дополнение, уточнение? Да, да, да. А Чичулин, он же, вероятно, у нас, я прошу прощения, что так, Николай в Значит, а, Чичулин Николай Иванович, э, да, направлен, направлен в территориальную избирательную комиссию членом с правом совещательного голоса от избирательного штаба кандидата в президента Путина. Вот, собственно, хотел это уточнить. Да. А, есть ли э, дополнение к проекту решения или, может быть, предложение об изменении проекта решения? Нет. Если таковых нету, то ставлю на голосование проект решения. Кто за? Единогласно. Спасибо. Традиционный вопрос нашей повестки дня о распределении средств федерального бюджета. Опять же, в связи с э, новыми судовыми избирательными участками, поскольку а, добавилось еще 24 в законодательных участок. нам необходимо а, принять новое решение о распределении средств, то есть об утверждении сметы. А, Расчет произведен, приложение, кто хочет, может ознакомиться. Ставлю на голосование проект решения по пятому вопросу. Кто за? Единогласно, спасибо. Шестой вопрос о внесении изменений в решение передачи избирательной комиссии, в связи с чем прошу э, пояснить по данному вопросу Татьяну Елену Константиновну, секретаря Значит, два члена избирательной комиссии 620 обратились э, с тем, что у них сменились паспортные данные по двум причинам. Первая причина – человек развелся и взял, взял свою Не прежнюю девичью фамилию. Вторая причина – человек вышел замуж и взял фамилию мужа. Поэтому это в одной и той же комиссии два человека сразу сменили фамилии. В связи с этим мы обязаны принять решение, так как протоколы... То есть вы их объединяете? УИК объединяет. Так выборы, самое главное, выборы объединяют. Там э, та, которая вышла замуж, та, которая вышла замуж из УИКа, она взяла фамилию одного из членов этих УИКов. Громко. Коллеги, ну что делать? Документы э, представлены. Документы представлены, да. Э, дело в том, что фамилии членов комиссии э, будут введены в электронном протоколе заранее, поэтому нам необходимо э, принять решение об изменении э, фамилий членов комиссии. Э, два таких решения, соответственно, да, мы одним решением ну, вносим изменения в два решения, да, потому что аналогичный вопрос. 620. 120 коллеги, ну да, это жизнь, а, поэтому ставлю на голосование проект решения по шестому вопросу. Кто за, прошу голосовать. Единогласно, спасибо. Переходим к вопросу разное. А, если кто-то хочет выступить по э, вопросам нашей текущей, текущей деятельности, прошу, предоставляю слово. Я потом да, ну прошу тогда представиться вас и Да, меня зовут сообщение. Я, я член комиссии с правом совещательного голоса. 8 марта я э, решил поехать на участке, на, ну, Нарском просто округе. Ну, как, не просто. У ну, меня был как некий список э, требований mm -hmm. того, что должно быть на участке. Какие то документы, что вообще должно быть, ну, что должно быть представлено. Вот. А, 8 марта участки должны, быть, должны были быть работы с 10 до 2 часов дня. А, но часть участков именно 576, 577, 578 были закрыты. Я был э, там в районе 11, 12, я еще вернулся как раз. Ну, время было актуально. В любом случае, я пытался открыть дверь, они были закрыты. Все это заснял на видео. Видеозапись у меня есть. А, на 582 участке э, он, был, он был открыт. Э, там дежурил член комиссии с правом решающего голоса. Там был журнал регистрации голосования по месту нахождения инструкция о программы безопасности, сейф э, и список членов комиссии с правом решающего голоса. Ну и, соответственно, пока с кандидатом Это все. Ну что? То есть я спрашивал про... Ну, не, я просто говорю. Нет, ну а что? А что ну, теперь что ну, не хватало Нет, Да, коллеги, да, давайте дайте высказаться, а потом по очереди, да. А, потом, соответственно, я посетил участки 585 и 584 я просил познакомить меня с э, протоколами заседаний, ну, показать опять то, что под подпись, э, например, утверждено расписание других членов э, комиссии. То есть я имею право сказать, что все эти документы находятся секретаря. Когда какую-то часть секретарям они мне отказали сдавать. На секретарь? Вы хотели к нему в гости прийти домой? 8 марта. 8 марта. Поздравить девушку, что приходила. Вот. Э, а, технической тарелки отказались давать? Конечно. Правильно сделали. хорошо. И, наконец, 645 участок, который расположен на 14 э, городской больнице. А, я молчу. Хорошо. Хорошо. Когда я зашел внутрь, э, сразу спросил у охраны по поводу того, кто сегодня лежит на участке, ну, вообще, где находится чайная комиссия. А, как выяснилось, вообще никто не знает о том, что вообще в принципе больницы в этой 14 будут проводиться выборы. Я спрашивал у справочной, я спрашивал в приемном отделении, то есть вообще никто не в курсе. Не вывели, нет? Что? Не вывели. Кого вывели? Из больницы. А почему не должны были вывести? На каком основании вы пришли в 641 участок? Молодой человек, вы перед тем, как прийти работать, совещательным голосом, скажите, пожалуйста, вы какой-либо закон, связанный с выборами, читали? Читал. И что вы там вычитали? 545 участок временная комиссия. Когда она начинает работать? Ну, насколько мне известно, э, я просто хотел узнать, э, кто, соответственно, что там будет участвовать. 645. 645. На, э, да, временная комиссия. Временная комиссия, но скажем, если кто-то вспомнил с э, временной комиссии 8 марта. Там даже не знают... 584 585 участок. Ну, ну Что, вы к уборщице обратились и спросили, ну и что? Уборщица не знает. Слушайте, а вы уверены, что вот не должны они работать? Потому что я уже знаю, что многие другие больницы временно участки работают. А, ну, значит, а что они ну, должны ну, просто делать? вы не, вы не забывайте, что вот сейчас у нас э, такое в общем, публичное заседание. Нет, а что они должны делать? Ну, я, я просто э, реплику дал. А вот я спрашиваю. Ну, мы, сейчас, мы сейчас скажем, что они должны работать. а, до конца. До конца выслушаем, да, потом будем обсуждать. А, председателем 645 а, комиссии является Анна Владимировна Лубицкая соответственно, тоже об этом никто не знает и даже не знает, что такая женщина там работает, хотя она является начальником отдела кадров. То есть ни справочные, ни приемы, ни охрана вообще никто не знает. Да, да, По этому поводу я позвонил в ТИК-3 сюда, а, трубку снял гражданин, который представился как Шостак Иван. Вот. А, ну и, собственно, я ему всю эту ситуацию рассказал. А, и он мне сразу сказал, что не председателя, а, ну, как бы никому сейчас позвонить невозможно. Ситуация. То есть, соответственно, мне ему кусок все это нравится. Ну, может, и я. Все. Спасибо. Алексей Юрьевич, вы пришли работать в секретарную комиссию с правом совещательного голоса. Здесь сидят комиссия с правом решающего голоса, и вы на состоянии Перед тем, как куда-то идти или что-то делать, а вы могли к нам подойти спросить? Да. 500, 577 578 УИК, это у нас Петровский колледж. Адрес на котором они находятся до дня голосования на улице Швецова. Вы бились какие двери? Я и те, и другие. Угу, понятно. 8, 9, 10, 11 числа я была на всех улицах. С 10 до 2. Они были закрыты. Да что вы. У меня есть видеозапись. И тут... Так куда вы приходили? Конкретно э, Конкретно, конкретно, вот. говорю, конкретно, Повторяю, картинку повторюсь, тогда, видеозапись повторюсь все записи у меня есть, я готов предоставить. А я была на баланс. Нет, ну тоже предоставить. 576, Он же не там 577, 578. Так где вы были-то? Где вы? Ну, а, ну, вы хотите, чтобы я вам адрес сказал? 584-585 комиссия, когда вы пришли и требовали от них протокол первого заседания, первый вопрос, который вы задали, а, ну, адрес участковой избирательной комиссии. Логика где, если вы пришли в этот уикенд? Они вам показывали адресное пространство. Это неправильный вопрос, не прав. Вы со мной будете сейчас спорить? Я не буду с вами спорить. Упираться не надо, ладно? Нет, хорошо. Ну адрес, он пришел что? Он пришел в школу и в спрашивает, адрес. где адрес этой комиссии. То есть он, он не знает, куда он пришел, я поняла. Ну, ясно. Они говорят, может, вам нужно адресное пространство, вот оно висит. Угу. Ну, не поняли друг Коллеги, друга. ну, на самом деле, э, да. <laughs> Просто нет. можно я попрошу еще раз? Да. Ну. Если у нас есть э, члены комиссии, мне не важно, с совещательным голосом или с решающим. Да. Перед тем, как куда-то идти и чего-то делать, и кого-то пугать, непонятно, кто пришел, скорее всего, что нужно, прийти в комиссию и сказать, «Э, я пойду публика знаете? Ну да, необходимо о всех своих действиях ставить в известность, ну, как минимум, председателя комиссии. 582 а век, я в этот момент, что, когда да, он пришел, по, по я поводу, стояла с ним. Да, по поводу э, того, что комиссии не, не работали. Э, да, данный факт э, не установлен, это первое. Второе, э, не поступила ни одна жалоба от избирателей. Комиссии работают прежде всего для избирателей. Не для вас. На прием, на прием эм, заявлений для включения в список избирателей по месту нахождения. Все, все избиратели, которые э, такие заявления хотели подать, они их подали. Ни одной жалобы в территориальной избирательной комиссии по данному вопросу за весь период работы не поступило. Э, поэтому, собственно, и э, нет предмета для обсуждения. Потому что если бы жалоба была, то мы бы ее, конечно, рассмотрели, приняли, приняли бы решение. Вот, и, э, соответственно, э, могли бы, допустим, э, как-то этот вопрос урегулировать с председателем участковой комиссии. А избиратели как могут узнать телефон жалобу? Ну, вот они приходят к участку, там висит табличка. Избирательная комиссия работает. С строки строки, там телефон. На, да, э, ну, нет, газеты все есть. Ну, а, нет, до избирателей донесена информация, во-первых, да, в средствах массовой информации, в интернете, а, кроме Почту, того, почте. информационный стенд, а, почта, э, интернет, известен телефон территориальной избирательной комиссии. Э, телефон горячей линии Санкт-Петербургской избирательной комиссии. То есть в рабочее время можно звонить в любую комиссию и выяснять обстоятельства. Даже городскую Да, вот. перенаправить. А, ну, когда нужно пожаловаться? Да. Кроме, кроме ну, того, э, обычное заявление может быть подано в любую участковую избирательную комиссию. Если по какой-то причине, э, допустим, дежурный член комиссии отсутствует, например, э, принимает заявление на надомном голосовании, э, то есть обходит инвалидов, такое тоже возможно, то э, у избирателей есть возможность подать такое заявление в соседней комиссии. И ничего в этом как страшного. Как правило, не одна, не одна комиссия. Да, как правило, в школе две три комиссии, да. да, то есть никаких проблем. Кроме того, пункт приема заявлений в территориальной избирательной комиссии работает у нас здесь. То есть э, три сотрудника сидят на приеме заявлений. То есть сложностей в этом никаких нету. Поэтому, коллеги, да, да, предлагаю закончить обсуждение данного вопроса. ну, давайте тогда все-таки не заканчивать, вот, у меня тоже есть по этому поводу реплика. Да, пожалуйста, если есть выступление, конечно. Да. Нет, у меня на самом деле реплика даже не по поводу вот, э, конкретно проверки Алексея, да, потому что ну, все-таки 8 марта это не самый лучший день вообще устраивать какие-то проверки, это, на мой ну, взгляд. Лично, лично, да, это ну как бы, поэтому здесь, ну, мне, я вот, если честно, лично я, и лично я Алексею верю. Ну, это мое личное такое мнение. Ну, а мне нет? Вам тоже. Я Ларисе верю. И вам я тоже. Всех одно другое, явно, одно другого явно не исключает. Ну, мы вы же не, не с утра до вечера там сидели мы вполне себе могли посидеть какое-то время, потом уйти. Ну, да, давайте я по Вы, обо... вы обошли, я вам верю. Но я думаю, что просто вы вряд ли 8 марта сидели вот и до. Ну, вы пришли... Я во всех четырех одновременно? А, ну, Нет, Борис, у вас, у вас так, есть какое-то сообщение для комиссии? Если меня перебили, так я же буду отвечать. Надо меня перебивать, все, ну, в общем, время сэкономить. Выступайте. Значит, а так вот, э, мне, я, тем, тем не менее, это, в общем, я понимаю, что это не лучший был день для каких бы то ни было походов, проверок и так далее. Вот. Но а, я вот с чем я точно не могу согласиться, так это прозвучавшая, прозвучавшая здесь реплика, что прежде чем куда-то пойти, член комиссии должен у кого-то спросить разрешение. Не разрешение. Вот я вот с этой, вот я с этой репликой. А поставить вот, ну, нас в известность. Ну, хорошо, я официально сейчас всех ставлю в известность, что я, во-первых, буду в любой комиссии нашего, нашего ТИК в, в ближайшее время. Я не знаю точно, где именно, но, пожалуйста, не, не надо, чтобы это было неожиданностью. не Вас даже знают все. Не ну, все, Разные как выясняется. Значит, Нет, а... ну хорошо, человек пришел не к тому адресу. Если бы он рассказал заранее, Нет, ну, то сразу бы да, решили. Ну, я, я, я слышал только, только, что, только что Алексей сказал, что он было по тому по другому адресу. вот я сейчас копаться в этом, вот честно. Ну, будет по-другому и по-третьему. Ну, давайте не будем. Ну, не будем. Давайте кому Сейчас, я, я вот, вот честно, потому что а, вот с моей точки зрения, я Алексей верю, но это мое личное субъективное мнение, мы же по этому поводу даже голосовать не будем. Да, вот там нет вопроса для голосования. Нет вопроса, о чем я и говорю. А смысл? Ну, если нет, нет проекта решения по А, а доверие члену комиссии? Нет, а с точки зрения того, что э, где там хранится протокол, но ну, протокол э, делает секретарь, он и хранит, естественно, потому что у, у некоторых даже где возможность Конечно, поставить. Ну, Зачем? И потом смысл-то в этом. Ну какой смысл? Я не знаю, какой смысл. Коллеги, ну что вы набросились? Вот такое впечатление, я что боюсь, пожалуйста. человек проявил инициативу, желание, так а сказать, отработать. Ну, какое-то неприятие вот этого вот дела. Э, разрешилось это все. Ну, ну, дальше что обсуждать? Да, да. мне кажется, да. надо поблагодарить человека, конечно, что конечно, как бы, за ну, включился в работу там, и так далее. А за а все остальное придет. позицию, конечно, конечно. Мы только приветствуем, если у членов комиссии есть желание э, принять участие в нашей текущей деятельности, пожалуйста. Активно. конечно. 8 марта. Ну, видите, как вероятно, вероятно, у Алексея Юрьевича был свободный день 8 ну, марта, он решил посвятить. Вы, вы будете да, ну, адвокатом выступать? Адвокатом. Или все-таки... Ну, нет, нет, вообще, вообще совершенно не все. Значит, а, Дело в том, что, коллеги, я тоже вчера и сегодня был на паре участков, хочу с вами поделиться одним очень странным, вот хочу подождать просто. А, Елену Константиновну. Ну, Делитесь. Она вам не мешает. А, да, вам-то она не мешает, а мне хотелось бы, чтобы она послушала. Ну, мы тогда не будем, а она услышит. Потому что, да, ну хорошо, потому что, ну, я был на нескольких участках. Ну, ну. на конкретно, на каких чтобы... Ну, я, я, собственно, не хочу ну, про все рассказывать, потому что не о чем рассказывать. Да, ну пришел, поговорил с людьми, о чем он спросил, что мне ответили. То есть меня, в общем, все удовлетворило. То есть что, собственно, я буду рассказывать. Вот. А в одном месте мне не очень удовлетворило, потому что я прихожу, ну, как смотрю, там, смотрю, стенд смотрю, смотрю там расписание, смотрю, что как. И вижу, вижу, вижу, ну, вот там такой-то там добрый день, я меня зовут так, там вас зовут, там зовут, там зовут. А, и смотрю, что а, 618 существ. И что вы на меня так смотрите? А, ну, Елена Константиновна, во-первых, вы мне нравитесь. Вот, значит, поэтому, поэтому, поэтому, поэтому, поэтому, поэтому, поэтому, вот, значит, что-то 618 участок. Смотрю, а, сидит дама, мне кажется, что я ее узнаю. Вот, а, и понимаю, что это, что это не та дама, не та дама, которая дежурит, а обращайтесь к другой, говорю. А вы, наверное, там, Кондрашова. Она говорит, нет, я председатель комиссии, а меня зовут вот Светлана таком быку. А вторая дама, которая сидит, которая... Светлана. Ну, не, не Светлана, ну, ну, ну Ладно, нет, ну почему ну, ну, Не, не, ну, нет, я сейчас, я сейчас. Лада. А, лада ладно. Значит, а, и я, собственно, не к тому, а вторая тогда говорит, это я Кондрашова. Я смотрю на нее, вроде это, ну, точно не Кондрашова. Ну, что же она так представляется -то? Я потом прошел, это бывший председатель. Ну, Кондрашова? У нас никогда председатель не был. Васильева, председатель бывший, сказал, что она Кондрашова. Меня так удивило. Я, я, я так, так обалдел прям. Вот я пришел, пришел, пришел человек. Точно не при чем. Ну, Конечно, вы не при чем. Но тем не менее я просто хотел, чтобы вы послушали. Твоих рук дело. Я смотрю, я смотрю, смотрю, ну как, а просто без всякой задней мысли. Смотрю на это самое, на расписание, говорю, вот Кондрашов, вот сегодня лежит. Это кто? И мне Васильев говорит, это я. Детский сад какой-то. Как это там? Ну вот, э, вот знаете, знаете, вот это, вот этот вот, вот этот вот, вот это вот действительно странная, странная такая история, которая происходит. Вот каждый раз я с удовольствием бы не вспоминал бы ни эти фамилии, вообще бы я об этом Может, не говорил. Может, она испугалась и назвалась чужой фамилией. Ну, ну, Но вас точно узнала. Может, она... Может, она тоже еще фамилию. какой смысл? И какой смысл представляться ну, другой ну, фамилией? Чтобы я случайно, чтобы я случайно... Она подумала, что я ее не узнал, и представилась другой фамилией, чтобы я не подумал, что дежурит другой человек, что она дежурит вместо, вместо другого человека. Ну, вообще. А? Нет, если она член, то не комиссия Поменяться они могут. Право ну, по всей комиссии. Я, вообще не сказал. Ну, слушайте, ну сказали бы мне, ну да, ну, да вот такой человек, сейчас ну, я вместо него. Странно. Но а ну, она вас не узнала. Что это такой детский сад. Ну, слушайте, ну вот... Э, нет, она явно узнала просто на все. Может, она действительно испугалась? Ну, вот еще раз. Да, речи потеряла. Нет, ну там, в общем-то... Ну, в общем, у а меня, у меня, я вам скажу, ну, как-то очень странное было впечатление. Я даже ничего не сказал, я растерялся. Ну, ну, представляете? еще ну, раз сходи туда. Она другой фамилии не представит. Я растерялся, серьезно. Вы человек ну, не представляете, другую фамилию представляете. Ну, кстати, да, э, Хороший вопрос, я не знаю, вот вы меня спросили. Я Гарри, объясните. Человек, человек не узнал вас, и просто чтобы избежать каких-то объяснений и так далее экзаменатор увидит, э, что вы прочитали фамилию дежуристого человека, просто сказал, что да, какие-то вопросы могут быть решены. Коллеги, ну, объясню ситуацию. Объясню ситуацию, связанную с выходными днями. Давайте а, Александрович послушаем. По поводу этих там. Ну, а, да, у меня следующий, следующий очень короткий. Давай. Следующий очень короткий. Значит, а по поводу, вот я, собственно, по, э, хотел про временные больницы рассказать, про временные участки больниц. Я не знаю, знаете вы или нет, но в, на авангардную улицу лежал член ЦИК недавно в, по поводу временной больницы. 15-ю. 15 больницу. Более того, член э, Центральный и Панкевич вместе сидели в этой больнице, что-то разбирались. А потом я смотрел, а, смотрел а, заседание Центральной избирательной комиссии, потому что Центральная избирательная комиссия, она все заседания транслирует. И в том, что было состояние Центральной избирательной комиссии, минут пять, член Центральной избирательной комиссии рассказывал по, этому, по этой ситуации. я, собственно, к чему вот сейчас, немножко-немножко. Он сказал, что он заехал в Красносельский э, МФЦ. Да. к вам заезжал? кому-то другому. А там нет просто, просто вот эта история про, по поводу а, а, а, Алексея Юрьевича, да, его похода, да, вот эта история. Ну ладно, Алексей Юрьевич приехал, он тут рассказал, мы посмеялись. А там член ЦИК заехал в Красносельский МФЦ, мог заехать куда угодно. Угу. Вот точно так же мимо проезжает. И вот там несколько минут чехвостил на заседании ЦИК, как в этом Красносельском МФЦ, вот там то плохо, и все плохо, и тех материалов не, не висит, и это не представлено. Ну, так что ну, а да. еще раз, я, я не, не говорю о том, что у вас не висит. Я говорю о том, что сказал не висит. Поэтому... Все к чему-то, да. Вы хотите МФЦ помочь? Не, нет, там был вопрос об информировании, но благо в нашем... Да, я, я говорю к тому, что это вообще, вообще-то говоря, э, наличие документ, каких-то правильных и нужных документов. Э, и в том числе он там тоже и про сейф говорил, а вот там и сейфа нету, и таких-то документов нету, там вот, это уже про, про комиссию. Так что мне кажется, что это очень актуально то, что делал вот Алексей. Я вот думал, что вот зря я, может, так не делал. Нет, нет. Не делал. Вот нет, э, такой голову не пришло. Проверить все документы. На каждом уике будет Я Кондрашов. Да. то, что вы спросили, значит, насчет выходных дней. Э, праздничные выходные дни просто особый режим работы, сокращенный. Вот. Э, с 10 до 14 комиссии, да, да, до 14, да, принимают заявление а, кроме того, не надо забывать, что такие заявления принимаются в том числе и на дому. И если э, какого-то члена комиссии дежурного в этот день э, нет на месте, это не значит, что он не работает. Он может принимать заявление у инвалида э, на дому для голосования, потому что инвалиды, которые голосуют на дому, но прописаны в другом районе, подают у нас два заявления. И эти заявления необходимо получить заранее. Потому что вчера, 12 числа, был последний день подачи обычных заявлений. С 13 числа принимаются только специальные заявления. Вот. Это вот тот комментарий, который я хотел дать. Чтобы было понимание, что наши члены комиссии также активно э, собирают заявления от инвалидов э, на, на дома. Потому что действительно да, большое количество инвалидов и необходимо дать им возможность проголосовать. Да. Коллеги, есть ли еще вопросы для обсуждения в разном? Если вопросов нет, то прошу считать заседание закрытым. Всем спасибо за внимание. Спасибо. спасибо.